Cari amici italiani, buona, bu buongiorno. Buongiorno. Prego, allora. Oh, mi je teško dosta ovako. Pa nisu sve, evo jedna. To se, igra se zove sam protiv svih. ha, ha, šta je to? Jeste vi sigurni da iz prošle grupe niko nije zaostao u šumi pa mi ovako neoprezno idemo. Pjesma malo, pjesma. Po šumama. Ma daj pjesma, ne sad. excuse me Gdje? Daj. Jel ovo jestivo? Dobro, ajde sad, ostaje to. Aj, aj, aj. na uružanju. Pa ja ovo ne mogu vjerovati. Pa ja ću se zainat još nazad popet. <laughs> 包过去呢。y e s kohali, Sad će doći divlja smukuju. <laughs> Tako je. Dva semdača, jednu divlju svinju i ne znam šta smo još skinuli. <laughs>